අපක්ෂපාති මධ්‍යස්ථ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා සියත ටීවී රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි ආරම්භ වන්නේ. මම උදේශා නිඩම ගෙදර ප්‍රථමයෙන් රාත්‍රී පුවත් සිරස්තල. IMF ගිවිසුම පාර්ලිමේන්තුවට කෝ කොන්දේසි හර්ෂහයි IMF පළමු වාරිකය ලැබුණා ජනපති පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි. ඉදිරි අවුරුදු දහය තුළ සියලු ණයගෙව අවසන් කරන්න හදන රනිල්. ජූනි මාසේ යළි බදු සංශෝධනයක්. IMF කිවසුමේ වැරදි පහත් සජිත් පෙන්වයි. IMF නයවලට සියට හතරක පොලියක් ගෙවන්නත් වෙනවා සිමලාපිටිය කියයි. මෙරට රාජ්‍ය නය ඩොලර් බිලියන අසූතුනක් විදේශනය ඩොල බිලියන හතලිස් එකක් දේශීය නය ඩොල බිලියන හතලිස් දෙකක්. ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු IMF මැජික් නෙවෙයි මෝඩීස් කියයි. ලැබුණු නයෙන් රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මහ බැංකු අධිපති නන්දලාල් බ්ලූම්බර්ග්ට කියයි. ශ්‍රී ලංකාවට දුෂ්කර කාලයෙන් මිදෙන්න IMF ණය හොඳ උපකාරයක්. චීන තානාපති අවධාරණය කරයි. ආර්ථික අර්බුදයට හේතු නීතිපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කියයි. ටෙලිවැකිය අද කියන සතුටු තුන ගැන අහන්න. ජාතික පාසල් ගුරුමාරුවත් හිටුවීමට එරෙහිව ගුරුවරුන් කොටුවට. ගුරුවරුන්ට එරෙහිව දෙමාපියනුත් කොටුවට. ප්‍රථමය නවධානය දේශය පුවත් වෙත. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ඇතිකරගත් ගිවිසුම ජනාධිපතිවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු එය සභාගත කර තිබෙනවා. ඉදිරි වසර 10ක කාලය තුල ණය ගෙවා අවසන් කරන බවයි ජනාධිපතිවරයා අද ප්‍රකාශ කළේ. බදු සංශෝධනයක් ඇතුළු සහන කිහිපයක් පිළිබඳවද මෙහිදී අදහස් පළ වුණා. IMF පිළිබඳ විවාදයයි ඉන් අනතුරුව ආරම්භ වුණේ. ගිවිසුම ඉදිරිපත් කළත් කොන්දේසි පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කර නැති බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂද සිල්වා චෝදනා කළා. හෙට දිනෙත් විවාදය පැවැත්වීමට නියමිතයි. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විස්තීර්ණ ණය පහසුකම් පිළිබඳ කාර්ය මණ්ඩලයේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීම. මේ ණය පහසුකම් යටතේ වසර 4ක කාලයක් තුල අපට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3ක පමණ ආධාරයක් හිමි වෙනවා. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 330ක ප්‍රමාණයක් එහි පළමු වාරිකය වශයෙන් දැන් අපට ලැබී තියෙනවා. ලෝක බැංකුව සහ වෙනත් ණය ආධාර ලබා දෙන පාර්ශවයන් වෙතින් තවත් ඩොලර් බිලියන 7ක පමණ කඩිනම් ණය ආධාර අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. උද්දමයේට සරිලන පරිදි වැටුප් සහ විශ්‍රාම වැටුප් ගැළපීමට අපේක්ෂා කරනවා. උද්ධමනයේ අනුපාතය 104යි 106ක් අතර අනුපාතයට නැවත ගෙනීමට කටයුතු කරනවා. විශ්ව විසුවන වසර මැද භාගයේ වන විට උද්ධමනයේ අනුපාතය තනි අගයක් දක්වා ගෙනීමට අපි උත්සාහ ගන්නවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තියට සමගාමීව දූෂණ මැඩලීමේ නීති සම්පාදනය කරනවා. අප මේ වැඩපිළිවෙල මාස 6න් 6ට සමාලෝචනය කරන්නට අපත් IMF සංවිධානයත් ක්‍රියා කරනවා. පළමු සමාලෝචනය ආලෝචනය සිදු කරන්නේ ලබන ජූනි මාසයේදී. ජූනි මාසයේ සමාලෝචනයේදී මේ බදු සංශෝධන අපේ සැලසුමට ඇතුළත් කරන්නට IMF සංවිධානය සමග අප සාකච්ඡා කරනවා. මේ givisuma එකඟතාවයට පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලබා දෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. IMF සංවිධානය සමග අප ඇතිකරගත් සැලසුම් වසර හතරකදී ක්‍රියාත්මක කර අවසන් කළ යුතුයි. නමුත් අපේ ශක්තිය අධිෂ්ඨානය මත එය වසර තුනක් හෝ තුනහමාරක් තුළ අවසන් කරගත හැක. අප ඉදිරි අවුරුදු 10 තුළ අප මෙතෙක් ගෙන ඇති සියලු ණය ගෙවා අවසන් කළ යුතුයි. කරුණාකර ඔබේ සහය දැන්වත් ලබා දෙන්න. මේ මල් වට්ටිය අපි හැමෝම අතගසමු. ඕගොල්ලෝ මේ IMF එකෙන් ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහුවම නිකන් පිම්බෙන්න එපා. IMF එක දන්නෝ නම් මේ වගේ මැට්ටෝ ටික මෙහෙම පිම්බෙන උන්ටයක් ඉන්නේ කියලා සත පහක් දෙන්නේ නැහැ. කරුණාකරලා මගේ ප්‍රශ්න අහන්න ඉඩ දෙන්න. පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන තමයි විකුණනවයි කියලා මීට කලින් කිව්වේ. මේ ලාභ ලබන ඒවා මොකටද විකුණන්නේ? IMF සමග ආව එකඟතාවයට අනුමතිය දෙන්න. අනුමතිය දෙන්නේ නැත්නම් මට ගිහින් කතා කරන්න බෑ දෙවනි රවුමේ අපේ නායකරුවන් එක්ක. ඒකට සම්පූර්ණ සහයෝගය මම නම් දෙනවා. අපි හැමදාම හොරු හොරු හොරු ඉගෙනවා. අපි අල්ලන්න හොරෙකුත් නෑ. හැබැයි හොරු මේ දෙපැත්තම ඉන්නවා. නමුත් මේ හොරු අල්ලන්නේ නැහැ. ඔය අල්ලන්නේ නැත්තේ අහුනොත් දිගටම ඔක්කොම අහු වෙනවා. අනිත් එක මේ සල්ලි එකක්වත් මේ රටේ නැහැ. මේ රට ගොඩ දාන්න. මේ දරුවන් වෙනුවෙන් අපි කතා කරමු. නැත්තම් මේ ඉන්න මල නාකි මල හැත්ත නෙවෙයි. ජාතික සැලැස්මකින් තොරව IMF එකේ හෝ ලෝක බලවතුන්ගෙන් ලැබෙන සොච්චා මුදලකින් තමන් උඩ ගිහිල්ලා හිතනවා මේකෙන් ඔක්කොම වෙයි කියලා මා කියන්න කැමති මාස හතරකින් අපි බලමු කියලා. ජනාධිපතිතුමා කතාව කරලා ගිවිසුමක් සභාගත කරලා ඒ මොහොතේම කියනවා අපිට එකඟ වෙන්න කියන්නලු. මම ජනාධිපතිතුමාට කියන්න කැමති දා IMF ඒ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්නට බාධා දම පුද්ගලයෝ තමයි දේශද්‍රෝහි. I call them wolves. දැන් తాවකාලිකව මේ වෘකයෝ ටික බැටළු හැම පොරවගෙන ඉන්නවා. අද තමුන්නාන්සලා ඔච්චර රතිඤ්ඤා පත්තු කරනවා නම් තියන්නකෝ මැතිවරණ. පළාත් ගන්න මැතිවරණේ තියන්න බැරි නම් තියන්න කොහොම මැතිවරණයක් මේ සමහර අය කතා කරනවා මේ ඡන්දෙට මුදල් ලැබුණායි ඡන්දෙ නෙමෙයි ඊට වඩා හුඟක් වැදගත් දේවල් රටේ ලොකු ප්‍රමුඛතාවයක් අපේ ණය ප්‍රමාණය ගත්තොත් අපි තියෙනවා ඩොලර් බිලියන මුළු රාජ්‍ය ණය බැලුවොත් ඩොලර් බිලියන 83ක විතර ණය ප්‍රමාණයක් විදේශ ණය තියෙනවා ඩොලර් බිලියන 41ක් විතර දේශීය 42ක් අත් වශයෙන්ම ජනාධිපතිතුමා ලෙටර් ඔෆ් ඉන්ටෙන්ට් එක ඉදිරිපත් කළා නෑ ගරු ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමා වැදගත්ම දේ ටේබල් කළා නෑනේ ලෙටර් ඔෆ් ඉන්ටෙන්ට් එක ටේබල් කරා ඉතින් එකඟතාලියුම නැත්තම් මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද විවාද කරන්න. පුංචි බබෙක්කගේ තියන්ට චන්දයක් බලන්න පුළුවන්න යකෝ මේක චන්දයක් තියෙන වෙලාවත්. ඒ රටට කෙල වෙලා මොට්ටු දාලා කියන සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා එනම් චන්දයක් තියලා ආණ්ඩුවක් ගන්න කියන්නේ අර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට දෙක වෙන්නේ. දැකපු කොන්දේසිවල නම් මට කියන්නට බෑ මේ එකක්වත් අපිට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන් තියෙනවායි කියලා මේ කොන්දේසි 10යි. ඕක ඉස්සරහා අපි බංකොලොත් කිනේ ලේබලේ පාවිච්චි කරලා ආණ්ඩු උත්සාහ කරනවා නම් රට හදලා මැතිවරණ තියනවා කියලා ඒක අපිට පිළිගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා යෝජනා කියනවා ඩොල බිලියන හතක් දැන් අය ගන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා කියලා. නමුත් අපි අමතක කරන්න නරකයි මේ ගන්න සෑම ඩොලරයක්ම පොලිය සමග නැවත අපි ගෙවන්න වෙනවා. දා බිල් එක හැටියට මවපු එක කේක් එක කයිසින් කරා වගේ නිකන් සුරංගනා කතා කියක ඒක වර්ණනා කරනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ ගන්නේ අපි ණය. මේ ණය කියලා අපි දන්නවා මේක ණය නැතුව පොල් නෙවෙයිනේ දුන්නේ ණය. මම දැක්කා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ප්‍රාදේශීය සංවිධායකවරුන්ට ලියුමකුත් යවලා තිබුණා. ජනාධිපතිතුමා ජාතිය අමතනකොට රතිඤ්ඤා හඬ දැල්වලා මේක බොම උත්සවශ්‍රීයෙන් සමරන්න ඒ ලියුම තිරන පෙන්න්නක පොට ඔන්නක තියනවා. හැබැයි ඒ ලියුමම යට තිබුණ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල හන්දිවල රතිඥා පත්තු කිරීමෙන් වලකින්න කියන. සියත ටෙලිපැකියට විශේෂ කාරක සභාවක් පත්කර එහි නිර්දේශ නීතිපතිවරයාට යොමු කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදත් පාර්ශව රැසකින් චෝදනා එල්ල වුණා. මෙවැනි කාරක සභා හරහා මාධ්‍ය මර්ධනයට රජ්‍ය උත්සාහ දරන බවටයි මන්ත්‍රී හේෂාවිතානගේ සහ වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස චෝදනා කරන්නේ. සියත ටෙලිවැකිය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ තේරීම්කාරක සභාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ පත්කිරීම සහ එහි නිර්දේශ නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙවන විට රට තුළ දැඩි කතාබහක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඊයේ දවස පුරා පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් දිගින් දිගටම සියත මාධ්‍යචාලයට සහ මාධ්‍ය නිදහසට එල්ල කරන බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් සිය දැඩ්ඩි අප්‍රසාදය පළ කළා. මෙලෙස සියත මාධ්‍යචාලයට සහ ජ්‍යේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී ලල් හේමන්ත මාවලගේට එල්ල කරන බලපෑම් මෙන්ම ඒ හරහා සමස්ත මාධ්‍යටම එල්ල කිරීමට රජ්‍ය සූදානම් වන බලපෑම පිළිබඳව. දේශපාලන පක්ෂ මාධ්‍ය සංවිධාන වෘත්තිකයින් සහ සිවිල් සමාජය තුළද දැඩි විරෝධයක් මතුවමින් තිබෙනවා. මාධ්‍ය සේවක වෘත්තිය සමිතිය සම්මේලනය මේ පිළිබඳව අද මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණා. එම නිවේදනය උපුටා ගැනීම්. සියත මාධ්‍යජාලය විසින් විකාශනය කරනු ලබන ටෙලිවැකිය කාලීන ජනප්‍රිය වැඩසටහන හා එහි සම්පාදක ලාල් හෙමන්ත මාවලගේ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදයා දණ්ඩනයට ලක්කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදවලට මුවාවී ව්‍යවස්ථාදායකය විසින් සැලසුම් කිරීම මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය දැඩි පිළිකුලෙන් යුතුව හෙලා දකි. කාලීන දේශපාලන ප්‍රකාශයන් පිළිබඳව විමර්ශනාත්මක විචාරයක් සිදු කරනු ලබන සියත ටෙලිවැකිය වැඩි ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් දිනාගත් කාලීන රූපවාහිනී වැඩසටහනක් ලෙස ප්‍රකටය. අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ මූලික අයිතිය පිළිබඳ කිසිදු අවධානයක් යොමු නොකොට හුදෙක් පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කඩතුරාවට මුවා වී මාධ්‍යට හා මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහි දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කරන තවත් උත්සාහයක් ලෙස වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ක්‍රියාව හෙලා දැකිය හැකිය. ලාල් හේමන්ත මාවලගේ කෘතහස්ත මාධ්‍යවේදයා දෙදහස් අට වසරේ දෙසැම්බර් විසි අටවනදා ශ්‍ර ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාවට කඩා වැදනු එවකට මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු වූ මර්වින් සිල්වාගේ බිහිසුණු ප්‍රහාරයට ලක්ව අමාරුවෙන් ජීවිතේ බේරාගත් මාධ්‍යවේදියකි. අදටත් ඔහුට එල්ල කළ ප්‍රහාරයට විධමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වා යුක්තිය ඉටු කිරීමට තවමත් රාජ්‍යයන් අපොහොසත් වී සිටි. මාධ්‍යවේදීන්ගේ වාර්තාකරණයන් වාරණය කරමින් මාධ්‍ය මර්ධනය කරන්නට පෙර අප රටේ ඝාතනය කළ අතුරුදන් කළ පහර කෑමට ලක් වූ සහ විනාශ කළ මාධ්‍ය ආයතනයන්ට යුක්තිය ඉටු කිරීම සහ රජය විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු වගකීම් බව අප සම්මේලනය රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාට සිහිපත් කර සිටී. භාෂණයේ නිදහස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක මූලික පදනම බව ව්‍යවස්ථාදායකය වෙත අවධාරණය කරන මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාව සමාජ ආර්ථික දේශපාලන නිදහස වෙනුවෙන් හසුරුවන මාධ්‍ය මෙහෙවරයන්ට සිදු කෙරෙන බලවත් අගතියක් බව සටහන් කිරීම වටී. මෙවැනි අර්ථ ශුන්‍ය ක්‍රියාවන්ගෙන් වැළකී මහජන සේවා ජනමාධ්‍ය සම්ප්‍රදාය ලක්ෂණයක් පිළිඹු කරන සියත ටෙලිවැකියට එරෙහිව සැලසුම් කරන දණ්ඩනය ඉවත් කරගන්නා ලෙස රටවල් එකසිය හතලිස් හයික මාධ්‍ය සංවිධාන එකසිය හැට හතකින් සමන්විත ලක්ෂ හයකට අධික ජනමාධ්‍යවේදීන් පිරිසක් සාමාජිකත්වය උසුලන ලෝකේ ප්‍රබලතම මාධ්‍ය සංවිධානය වූ ජනමාධ්‍ය වේදින්ගේ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනය IFJ සමග එකතු වෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ සමාජ සංවිධානයක් ලෙස මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයින්ගෙන් දැඩිව ඉල්ලා සිටී. මෙයට විශ්වාසී ප්‍රධාන ලේකම් ධම්මසිරි ලංකාපේලි උපුටා ගැනීම අවසන්. මේ අතර අද පැවති මාධ්‍ය හමු කිහිපයකදීද සියතට එල්ල වී ඇති තර්ජනයන් සහ බලපෑම් පිළිබඳව අදහස් පළ වුණා. මේ වන විට මේ ජනවර්ණමක් නැති ජනාධිපතිවරයා සහ ආණ්ඩුව ජනතාවට ඇත්ත කතා කරන මාධ්‍යවලටත් අත තියමින් යන්නේ. ඒක එක අවස්ථාවක් තමයි සියත නාලිකාවට මේ එල්ල කළ තියෙන තර්ජනය සහ විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලෙදී සියත ටෙලිවැකිය ග්‍රාමීය සහ නාගරික ජනතාව අතර වේගයෙන් ජනප්‍රියමින් තිබුණා. එහි එළිදර කතාව කරන කරුණු පිළිබඳව එහි කතා කරන ඇත්ත පිළිබඳව අපිට හමුවන ජනතාවත් ඉතාම ප්‍රසාදයෙන් කතා කළා. සමහර තැන්වල ජනතා උදාහරණ ගන්නෙත් ටෙලිවැකියෙන්. එවැනි වැඩසටහනකට විරුද්ධව තමයි අද ආණ්ඩුව පෙළ ගැහිලා මේ පහර දෙමින් ඉන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති කරගත්ත ඔය පොහොට්ටුවේ කණ්ඩායමට මාධ්‍ය වල අත තියෙන එක තරම් අරුම දෙයක් නොවේ. සියතට ගැහුවා, සිරසට ගැහුවා, ඒ වගේම අපේ රටේ සමහර වෙබ්සයිට් කරගෙන ආපු අයට පහර පහර දුන්න අතුරුදහන් කළා අතපය කැඩුවා මේ ආදී මර්ධනකාරී මාධ්‍ය ඉතිහාසයක් තමයි දෙදස් දහය පහළව කාලෙදී ඔය පොහොට්ටුවේ නියෝජනය කර කණ්ඩායම මේ රටේ ප්‍රදර්ශනය කළේ. ඒ අය අද රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ කටයුතු ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. මේක අපි දැඩි පිළිකුලෙන් හෙලා දකිනවා. විශේෂයෙන් මේ සියත නාලිකාවට සහ ටෙලිවැකියට මේ කරන තර්ජන පිළිබඳව ඔවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ Tamanට තියෙන බහුතරය පාවිච්චි කරලා වරප්‍රසාද කමිටුව වලට මුවා වෙලා මේ කටයුතු කරන්න යන්නේ. අපි කියන්න කැමති ඔය පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ Tamanට තියෙන ඔලු ගෙඩි ගන්න පාවිච්චි කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන ස්ථාවර නියෝග පාවිච්චි කරලා මොන සෙල්ලම් දාන්න ගියත් මේ ජනමතය වෙනස් කරන්න බෑ. ඇත්ත කතා කරන මාධ්‍යත් එක්ක ඇත්ත කතා කරන මාධ්‍ය දින්න එක මෙරට ජනතාව ඉන්නවා. ගහන් දැල්ල නිවී යන වෙලාවේදී ආණ්ඩුව විවිධාකාර දේවල් කරන්න ගියාට ඔවුන්ගේ ඉරණම වළක්වන්න බැරි. අද මාධ්‍ය මර්ධනය එල්ලිපිට සිදු කරන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා අවශ්‍ය දැල එළලි ඉවරයි. ඔබ දන්නවා සියතේ මාවලගේට ඒ තර්ජන කරලා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් සම්මත කළ මේ හිර කරලා පණිවිඩය දෙන්නේ අනිත් අයත් ලේස්ති වෙලා ඉඳපල්ලා උඹලටත් මේ හැන්දෙන් තමයි බෙදන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපි රනිල් වික්‍රමසිංහට කියනවා කරුණාකරලා මාධ්‍ය මර්ධනය නතර කරගන්න. මෙරටේ මාධ්‍ය හරහා තමයි අහිංසක ජනතාව දැනගන්නේ මේ මේ ආණ්ඩුව කරන කාඩ වැඩ ටික මේ ආණ්ඩුව කියන ත්‍රාඩ ජනක මහා විශාල විනාශය පිළිබඳව අනේ ත්‍රාඩ කල්ලියේ විනාශය පිළිබඳව රටේ ජනතාවට තොරතුරු වලින් සන්නද්ධ කරන්න උත්සාහ කරන කණ්ඩායම් වල දාන්න උත්සාහ කරන්න එපා. අපි ඒ වෙනුවෙන් විපක්ෂයක් විදිහට සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමත් එක්ක ඍජුව පෙනී හිටිනවා මාවලගේගේ කරට අත තියලා පෙන්නුවේ උඹලා පරිස්සම් වෙයන් කියලක මේ රටේ මාධ්‍ය සදාචාරාත්මකව ආරක්ෂා කිරීමේ බල විපක්ෂයක් ඉදිරියට අපි තේරුම් ගන්න තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහට අත තියන්න දෙන්නේ නැහැ කියන ගෞරවනීය පොරොන්දුවත් අපි පක්ෂයක් විදියට සමග ජන බලවේගය මාධ්‍ය වෙත අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පොරොන්දුව ලබා දෙනවා. දූෂණය, වංචාව, නාස්තිය, අක්‍රමිකතාවය සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ දෙසිය හතලිස් වැනි ටෙලිවැකිය. ඊයේ හරි සතුටු දවසක්. ඒ කාරණා තුනක් නිසයි. අපි බලමු අංක එක මොකක්ද කියලා නේද අර කෞදෝකිව්වලු යුද්ධේ දින්නට පස්සේ වැඩියෙන්ම සතුටු වන දවස ඊයේ කියලා නේද වැඩියෙන්ම සතුටු වූ දවස ඊයේ කියලා. දැන් ඔය ලෝක කුසලානය මේ අර්ජුන රණතුංග ලංකාවට ගෙනාව දවසත් රටම උද්ධාමයට පත් වූ දවසක්. හොඳේ එදා අර්ජුන රණතුංග ප්‍රමුඛ අපේ වීරයින් තාම හදවතේ ඉන්නව නේද. දැන් ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ හිතේ ඉන්න ඉන්න වීරීන් ටික තමයි IMF ලෝක නයකුසලානයේ දිනාගත්ත විරුවන් ටික නේද. අර්ජුනගෙන් සහ ඒ ටීම් එකෙන් පසුව. තාම අපිට ඉතින් මේ එක්දින ලෝකකුසලානයේ දිනාගන්ට බැරිවුණානේ නේද. නමුත් අපේ නයයාදින්නෝ ටීම් එක දැන් දාසේ වතාවක් අයිF කුසලානේ අයිF නය කුසලානේ හොඳේ කොහොම හරි ඉතිං කෑලි කෑලි හරිකමන්න මොන සෙල්ලමක් දාලා හරි දිනාගෙන තියෙනවා. ඉතිං ඒනයින් බලන කල එක් වතාවක් දිනාගත් අර එක්දින ලෝක කුසලානයට වඩා නේද ප්‍රභාකරන්ව අවසන් කරපු සතුටටත් වඩා දාසේ වතාවක්ම නේ නය සිංගමන් කුසලානය දිනා ගැනීම ඉතිං ඇත්තටම සතුටට කරුණ කරුණක් නොවන්නේද නේද ඒකන ඊයේ සමහරුන් රතිං්ඥ හැමත් පත්තු කළේ IMF එකෙන් ඇමරිකානු ඩොල බිලියන දෙකයි දසම අටයි හයක්. රවුන් කළ හම තුනක් හොඳේ අපිට ණය දෙන්නම් කිව්වා. අවුරුදු හතරක් තුළ කොටස් වශයෙන් හරිද ඒකම කිව්වා දැන්ඉතිං ලෝකයේ කැමති තැනකින් ඒ අය දෙනවා නම් නයගන්ටත් පුළුවන් කියලා නේද දැම් බලමු මේ පළමු කොටස ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තුන්සීයක් ටිකක් වැඩි ඒක ලැබෙනෝ. ටීම් එකේ ලීඩ මුදල් ඇමති ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ නේද ඔය ටීම් එකේ අනිත් සෙට් එක ඒ කියන්නේ පොහොට්ටුවේ බොහෝ අය බැහැම කිව්වා ඔය තරගෙට යන්න. තරගෙට යන්නේ නෑම කිව්වා. ඉතින් කොහොමරි කමන්නෑ රනිල් වික්‍රමසිංහ නය කුසලානය දිනා ගත්තා. දැනිතින් අපේ ඔය දැනට ඇති නයකුසලානේ උස නෙදේ කුසලානේ උසාරම් බලමු ඩොල බිලියන පණහකට වැඩි. ඒකට තව තුනක් එකතු වෙනවා. එතකොට ඩොල බිලියන පනස්තුනයි නයකුසලානේ උස. හොඳේ සමහර ආර්ථික විශේෂක්ඥයෙන් කියන්නේ අපේ නයකුසලානේ ඇත්ත ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොල බිලියන හැත්තෑවක් විතර වෙනවා කියලා හරිද එහමනම් ඉතින් තව තුනක් ඊට එකතු කළොත් ඒ කියන්නේ අනාගත නය ප්‍රමාණය ඇමරි ඇමරිකානු ඩොල බිලියන හැත්තතුනයි හොඳේ දැන් අපේ දරුවන්ගේ දරුවනුත් දැන් ඉතින් නයකාරයෙන්. ඔය උපදින්න ඉන්න පොඩියකාත් රුපියල් ලක්ෂ දහයක් පහළුවක් මවගේ කුසේදීම නයයි. එකත් හරි සතුටක් නොවෑ නේද ඒකැන්නේ උපදින්න ඉන්න එවුනුත් ලෝකයට නයයි කියන එක නේද එහෙම අඩම්බරයක් තියෙනවන නේද ඔන්න ඒ නිසා ටික දෙනෙක් ඒ සතුට සැමරුවේ රතිං්ඥ හෙම පත්තු කරලා ඉතින් අපිටත් එහෙම හිතිලා රතිං්ඥා හෙව්වට වැඩක් වුණේ නෑ හොයාගන්ට තිබුණේ නෑ මොකද ඔය රතිං්ඥ හදන්නේ කිම කිඹුල පිටියන්නේ එහේ පවුල් මේ රතිං හදල ඒව විකුණලා කෝටිපතියම් බවට පත්වෙලා දැන් වැඩිහරියක්කින්න යුරෝපය හොඳේ ඔවු දැන් රතිං්ඥ හදන්නේ නෑ හුඟක් වෙලාවට කිඹුල පිටියේ පැත්ති ඉතින් ඒ නිසා හෙට අනිදට ඉතින් අපි ඔය චීන රතිං්ඥ කරලක් හෙමගෙන ලපත්තු කරම හොඳේ ඒ තමයි මේ පළමු සතුට අයිF නායකුසලානේ දිනා ගැනීම දෙවනි සතුට මොකක්ද ඒක නම් ඇත්තටම හදවතටම දැවුණු සතුට හරිද මොකද මාධ්‍යායතනයක් ලෙස අප හිටගත්තේ අපේ රටේ නීති ශිෂ්‍යයෙන් ළඟ ඒ දරුවන් ළඟ. ඒ දරුවන්ට එක පාරටම මේ ගහින් ගෙඩියෙන්න්න වගේ ඉංග්‍රීසියෙන් විතරක් විභාගේලියාපියව් කියලා ගේන්ට ගිය නීතිය. ඒ නීතිය ගෙනාව ආණ්ඩුව ඇත් අන්තිමට විපක්ෂත් එක් එකතු වෙලා හැමෝම තනිමතයකට ඇවිත් ඒක ඊය පරාචය කලා. මොකෝ මේ දුප්පත් දරුවන්ට නේද මේ ඔය බේබිලට වගේ ඒසී කාම්බරවල පරිගණක හෙමතියාගෙන නීති විභාගයට ඉතින් උත්තරලියන්ට ලැබෙන එකක් ඇයි නේද. ඒ නිසා ඒ ජය අපෙත් සතුටට කාරණයක් හදවතේම සතුටට හොඳේ. දැන් ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණය. ඒ තමයි ජනගත වෙලා තිබුණු ටෙලිවැකිය පාර්ලිමේන්තු ගත කිරීම. අයිට පෙර එකක් ලියන්ට ඕනේ. ඒ තමයි මේ පසුගේ නොවම්බර් ටෙලිවැකි තුනකින් ඔය පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කඩවී ඇද්දැයි. සොයා බලන්ට යෝජනාව කලා කියලා කියන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක ප්‍රසන්න රණතුංගනනේ දේක දැනගත්තෙත් ඊයේ. සියත රූපවාහිනය මගින් දෙදා ශිසි දෙක නොවම්බර් විසිහතර විසිපා විසිහත දිනයන්නේ වි විකාශනය කරලද වැඩසටහන් වලදී සිදු කළ ප්‍රකාශ මගින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හා පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද කඩවි ඇති බව විමර්ශ කළ යුතුයි කියන කාරණාවත් ඔහුට අප ප්‍රථමයෙන්ම ඉක්මන් සුවය පතනවා. අප දුටු ඔහු එක් අතක් එල්ලගෙන ඉන්නවා. අපේ මේ වයසට ඔය අතපෑවලට මොනවහරි වුණහම හරියන්න කල් යනවා. මුලින්ම ඔබට ඉක්මන්ස්වය පතනවා බුදු දහමට අනුව වෛරයෙන් වෛරය සංසිදෙන්නේ නෑ කිතු දහමට අනුව වම්කම්බුලට ගැව්වාම දකුණු කම්බුලත් දෙන්ට අවශ්‍යයි අනිත්තාගම්බලත් එහෙම උගන්නලා තියෙනවා. එතකොට ඔහුගේ කතාව ඇතුළ කියපු තව කාරණා දෙක හරි වැදගත්. අපි ඒ කාරණා දෙකේදී ප්‍රසන්න රණතුන්ග එක්ක හිටගන්නවා. කොන්දේසි විරහිතව හොඳේ එක තමයි අර අමරකීර්ති මන්ත්‍රීවරයව ගාතන පාලනය කිරීම. ඒක සේදවි නසා ගැනීමක්ද මොකක්දෝ කියලා මොකක්දෝ මාධ්‍යයක් එහෙමත් කියලා තියෙනවා ඇත්තට මේක නින්දිතයි. එදත් අදත් ඝාතනවලට ගිනි තැබීම්වලට අපි විරුද්ධයි. ඒ සඳහා උසිගන්වන්න ආදී පහත් ක්‍රියාවලට අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ නෑ එක අපේ ප්‍රතිපත්තිය. අමරකීර්ති ඉතා අහිංසක මන්ත්‍රීවරයෙක් බව අදත් බොහෝ දෙනෙක්ගේ පිළිගැනීම නේද. එතකොට ඉළඟට ඔය ස්තිරිසන් සතිකුවත් මරාධාන නැති ආකාරයට තමයි ඒ ඝාතනය සිද්ධ කළේ ඒ ඝාතනයට එදත් විරුද්ධ වුණා අදත් එහෙමයි හෙටත් එහෙමයි. එනිසා ප්‍රසන්න රණතුංග ඒ කියපු කතාවත් එක්ක අපි එකඟයි. ඒවගේම තමයි ඔය මේ නියෝච්ච කතානායක සම්බන්ධව මොකක්දෝ කාරණාවක්. ඒ කාරණාව දිහා අපි හැරලවත් බැලුවේ නෑ. මොකද අපිට ඒ වගේ තුට්ටු දෙකේ කාරණා වාර්තා කරනවට වඩා වෙන වැඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ මිනිමරන්න රටක් මෙහෙවන එක නෙමෙයි මාධ්‍ය වගකීමේ අපි දන්නවා. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න හොරකමට දූෂණයට සහ වංචාවට එරෙහිව නම් අපි නිරන්ත විස්තරයෙන්ම හිටගන්නවා. රටක උත්තරීතර වෙන්නේ ජනතාවගේ පරමාධිපත්තිය. ඔවු ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වරප්‍රසාද තමයි අංක එක. රටේ දරුවන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් අද කුසගින්නේ. ඒ කුසගින්නට කෞද මේ රට ඇදල දැම්මි මේක නිකං වැටුණු රටක් නෙවෙයින නේත මේ නයකන්ද උඩට කෞද මේ රට අරගෙනගේ මේ නය ගෙවාගන්න බැරුව බංකොලොත් කිව්වේ කවුද දැන් නය අරගෙන ආයිත් අපි බංකොලොත් නෑ කියන්නේ කවුද නේද මේ ඔක්කොම හතර බීරි කතා. තුනේ වසරේ දරුවෝ කුසගින්නේ ඉන්නවනං ආයි කුමන කතාද මහත්තරුණේ නේද. ආං ඒකට විරුද්ධව තමයි අපි මේ සටන් කරන්නේ හිටගන්න. හරිද කෞද මෙතනට රට ඇදල දැම්මේ කෞද හොරාකෑවේ කෞද රටේ ධනය විනාශ කළේ කෞද ගත්ත නයටික දාසේවතාවක් හොඳේ කළමනා කරණය කරගන්න බැරුව විනාශ කළේ නේද IMF දාසේවතාවක්ගේ රටක් කියනක දැන් කවුරු දන්නවන මේගේ දාහත්තනි වතාවට ඒ ගත්ත ණය සමහරක් නයි ලැබුන්න කළමනා කරණය කරගන්ට බැරිවුණේ ඇයි කවුදේකට වග කියන්න ඕනේ මුල්්‍ය බලය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට නම් රට බංකොලොත් වෙනකං පාර්ලිමේන්තුව දන්නවාද නැද්ද දැනගෙන හිටියනං ඇයි එහෙම කිව්වේ නැත්තේ රටට ආං ඒක ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මේ අවස්ථාවේ අපි හැමෝම හමුවේ තිබෙන එනිසා වැදගත්මදේ තමයි උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුව ඒ කාරණාවේදි අසමත් වනා නම් ඇත්තටම කඩවුණේ සමස්ත ජනත ජනතාවගේම වරප්‍රසාද නෙවෙයිද කියලා අසමින් අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. IMF වෙතින් මෙවර ලැබුණු මූල්‍ය පහසුකම රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා භාවිතා කළ හැකි බව මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ පවසනවා. බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවිය සමග අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව පැවසුවා. මේ අතර IMF ණය සහනය ශ්‍රී ලංකාවට මැජික් එකක් නොවන බවයි මෝඩිස් පෙන්වා දෙන්නේ. IMF පළමු නයකොටස අද මහබාණ්ඩාගාරයට ලැබුණු බව වාර්තාාවනවා. ඒ ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තුන්සිය තිස් තුනක්. ශ්‍රී ලංකාව මීට පෙර දහස්ය වතාවක් IMF වෙතින් නය ලබා ගැනීමට කටයුතු කළා. කෙස්ස නමුත් ඉන් හය වතාවක් මෙරටට නය ලබාදීම IMF ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබවා. එ අනුව මෙවර අනුමත වූ නයමුදලත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව එකොළොස් වතාවක් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් නය ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙවර අනුමත වූ නයමුදල ඇමරිකාණු ඩොල බිලියන තුනකට අසන්නයි. ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු නය ණයමුදල සම්බන්ධව මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කර තිබෙනවා. ඒ බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවියටයි. මීට පෙර මෙරටට IMF වෙතින් ලැබුණු ණය සහන භාවිතා කළ හැකිව තිබුණේ ගෙවුම් ශේෂ අර්බුද සමනය කර ගැනීම සඳහා බව ආචාර්ය නන්දලාල් පවසනවා. නමුත් මෙවර ලැබුණු මූල්‍ය පහසුකමේ විශේෂත්වයක් පවතින බවයි ඔහු පවසන්නේ. ඒ අනුව මෙවර ලැබුණු ණයමුදලින් රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා භාවිතා කළ හැකිවීම සුවිශේෂී බවයි මහබැංකු අධිපති බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවියට පවසා ඇත්තේ. සිදුවේ. එසේම වසර අවසානය වන විට මෙරට උද්ධමනයේ වෙනසක් අපේක්ෂා කරන බව මහබැංකු අධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කරනවා. කෙසේ වෙතත් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යගත කිරීමට අදහස් කරනවාද යන්න බ්ලූම්බර්ග් මහබැංකු අධිපතිවරයාගෙන් ප්‍රශ්න කළ විට එය ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කළ බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ අතර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග කොන්දේසි 10ක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව එකඟ වී ඇති බව වාර්තා වනවා. එම කොන්දේසි 10 පහත පරිදි දැක්විය හැකියි. ණය ප්‍රතිව්‍යෝහගත කිරීමේ සැලස්ම අප්‍රේල් මස ඉදිරිපත් කිරීම දූෂණ විරෝධී නීතියක් හඳුන්වා දිය යුතුයි. රජයේ ආදායම් ඉහළ නැඹීමට පියවර ගත යුතුයි. ඉහළ ආදායම් ලබන අයගෙන් වැඩි බදු මුදලක් අය කිරීම. දේපල බද්ද සහ ධනය හුවමාරු බද්ද දෙදහස් විසි පහේදී හඳුන්වා දීම. දෙදහස් විසිතුන අවසන් වන විට උද්ධමනය සියයට දොළහත් සියයට දහ අටත් අතර අගේකට ගෙනේම ඉලක්ක කිරීම. දෙදහස් විසිතුන ජුනිමස ආනයින අපනයින සීමා ඉවත් කිරීම. වැඩි විනිමය අනුපාත නම්‍යශීලීභාවයක් පවත්වාගෙන යා යුතුයි. මහබැංකුව වඩාත් ස්වාධීන කළ යුතුයි. ශක්තිමත් සමාජ ආරක්ෂණ දැලක් හඳුන්වා දිය යුතුයි. මෙ අතර IMF අනුමත කළ ඩොල බිලියන තුනකට අසන්න ණය මුදල සමග ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය විසඳීමට එය ඉතා හොඳ උපකාරයක් වනු ඇතැයි විශ්වාසය පළ කරන බව ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය පවසනවා. මෙය සුබ පණිවිඩයක් බවද චීන තානාපති කාර්යාලය ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. කෙසේ නමුත් IMF වෙතින් අනුමත වූ මෙම ණය මුදල ශ්‍රී ලංකාවට මැජික් එකක් නොවන බව මෝඩිස් ඇනලිටික්සේ ජේෂ්ඨ ආර්ථික විද්‍යාඥ කැට්‍රිනා එල් පවසනවා. ඇය පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට කොතරම් අරමුදල් හෝ සහයෝගයන් ලබා දුන්නද ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය තවමත් දුෂ්කර මාර්ගයක් වනු ඇති බව මතක තබාගත යුතු බවයි. වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයට වගකීතු පුද්ගලින් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන ලෙසට ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් දෙකක් ඉදිරිපත් වී තිබුණා. එම පෙත්සම් අද දින කැඳවනු ලැබුවා. එහිදී ආර්ථික අර්බුදය මතු අවස්ථාවේ ක්‍රියා කළ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපතිවරයා සිදු කළ විමර්ශනයේ වාර්තාව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි නීතිපතිවරයා දැනුම් දුන්නේ. ආර්ථික අර්බුදය මතුව අවස්ථාවේදී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහය ලබා ගැනීම පමා කිරීම ඇතුළු කාරණා කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් රජයේ විකණකාධිපතිවරයා විසින් සිදු කළ විමර්ශනයේ වාර්තාව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවේ ගොනු කර ඇතැයි නීතිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයට වගකිව යුතු පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙසට ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා වාණිජ්‍ය මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති චන්ද්‍රා ජයරත්න පිහිනුම් ශූරයෙකු වන ජුලියන් බෝලින් ඇතුළු පිරිසක් සහ කොළඹ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය මහි මෙන්ඩිස් ඇතුළු තරුණ කතිකාචාර්යවරුන් පිරිසක් ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් දෙකක් අද කැඳවනු ලැබූ අවස්ථාවේදී විකනකාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අතිරේක සොලිස්ටර් ජෙනරාල් නෙරිල් පුල්ලේ මේ බව දැනුම් දුන්නා. අදාළ පෙත්සම් අද අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන විජිත් මලල්ගොඩ සහ මුරුදු ප්‍රනාන්දුගෙන් සමන්විත විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා. ඉකුත් ඔක්තෝබර් මස හත්වනදා අදාළ පෙත්සම් විභාගයට ගැනීම සඳහා අවසර දුන් අවස්ථාවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් රජයේ විකනකාධිපතිවරයා වෙත නියෝගයක් නිකුත් කරමින් වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයට හේතු වූ බවට පෙත්සම්වල අන්තර්ගත කාරණා තුනක් පිළිබඳව විමර්ශන පවත්වා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට රජයේ විකනකාධිපතිවරයාට නියෝගයක් නිකුත් කළා. අමරිකානු ඩොලරය රුපියල් දෙසිය තුනක අගේක ස්ථාවරව රඳවා ගැනීම දෙදහස් විසි දෙක වසරේ ජනවාරි මස දහ අටවනදා ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම් කර සඳහා මෙරට විදේශ සංචිතවලින් අමරිකාන් ඩොල මිලියන පන්සියක මුදලක් ගෙවීම සහ ආර්ථික අර්බුදය මතු වූ අවස්ථාවේදී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහය ලබා ගැනීම පමා කිරීම වැනි කාරණා තුළින් වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය උත්සන්න වූ බවට පෙත් සම්බොලින් චෝදනා කර තිබුණා. එබැවින් එම කාරණා පිළිබඳ විමර්ශනයක් පවත්වා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉක්ු නිකුත් ඔක්තෝබර් මස හත්වනදා රජයේ විකනකාධීපතිවරයාට නියෝග කර තිබුණා. එ අනුව අදාළ පෙත්සම අද කැඳවූ අවස්ථාවේදී රජයේ විකනකාධීපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අතිරේක සොලිස්ටර් ජෙනරාල් නෙරිල් පුල්ලේ අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් රජයේ විකනකාධීපතිවරයා විසින් අදාළ වාර්තාව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනු කර ඇති බවට දැනුම් දුන්නා. එහි පිටපත් විවෘතාධිකරණයේදී විනිසුරුවරුන්ට බහර දී තිබෙනවා. එන් අනතුරුව එම පෙත්සමට අදාළ විරෝධතා මැයි මස විසවනදාට පෙර ගොනු කරන්නයි වගඋත්තරකරුවන්ට නියෝග කළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විස්තරණය ඊට අදාළ ප්‍රතිවිරෝධතා ජුනි මස නවවනදාට පෙර ගොුණු කරන ලෙසට අදාළ පාර්ශවයන්ට දැනුම් දුන්නා. ලිඛිත දේශන තිබේ නම් ඒවා ජූනි මස 23 වනදාට පෙර ගොනු කරන ලෙසටයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දෙපාර්ශවයේ නීතිචවරුන්ට දැනුම් දුන්නේ. එයින් අනතුරුව මෙම පෙත්සම් පිළිබඳ විභාගය අගෝස්තු මස 5, 6, 7, 11, 12 සහ 13 යන දිනවල පැවැත්වීමට පියවර ගන්නා ලෙසට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දින නියම කළා. ජාතික පාසල් ගුරුමාරු අත්හිටුවීමට ගත් අත්නොමතික තීරණයට විරෝධය පළ කරමින් අද කොළඹ කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවයක් පැවැත්වුණා. මෙම විරෝධතාවයට එක් වූ ගුරුවරුන්ට විරෝධය පළ කරමින් දෙමාපියන් පිරිසක්ද කොටුවේදී විරෝධතාවයක නිරත වුණා. ජාතික පාසල් ගුරුමාරු අත්හිටුවීමට ගත් අත්නෝමතික තීරණයට විරෝධය පළ කරමින් අද කොළඹ කොටුවේදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා. ගුරු විදුහල්පති වෘතිය සමිති නායකින් සහ එහි නියෝජිතින් පිරිසකට කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඇතුළු කොළඹ නගරේ ප්‍රධාන ස්ථාන කිහිපයකට ඇතුළු වීම සහ එම ස්ථානවල සිට උද්ඝෝෂණ සහ විරෝධතා පැවැත්වීම තහනම් කරමින් අධිකරණ නියෝගයක්ද නිකුත් කර තිබෙනවා. කොටුව පොලිසිය විසින් සිදු කළ දැනුම් දීමකට අනුව කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලිනගමගේ මෙම නියෝගය නිකුත් කර තිබෙනවා. ගුරුමාරු විධිමත්ව සියලු ගුරුමාරු නියෝජිතයොත් අධ්‍යාපන නිලධාරී සම්බන්ධ වෙච්ච ගුරුමාරු මණ්ඩලලා සිදු වුණේ. ඒ මාරුවීම් සිදු කරලා මාරු ලිපි නිකුත් කරන්න පමණයි තිබ්බේ. මාරු ලිපි නිකුත් කරන්න පමණක් තිබියදී තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති මැදිහත් වෙලාම ඉට මේ ගුරුමාරු නැවත්තුවේ. මේ තුළ ඊය පාර්ලිමේන්තුවේ අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කළා ගුරුමාරුවෙන් අප්‍රේල් 10 ඉඳන් කොටසක් ක්‍රියාත්මක කරනවායි කියලා. ඒ ඉතුරු ටික පස්සේ ක්‍රියාත්මක කරනවායි කියලා. ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිවේදනයකුත් දැම්මා අප්‍රේල් 10 ඉඳන් ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා. අප්‍රේල් 17 කියන්නේ කවදද? පාසල් පළමු වාරය. පාසල් පළමු වාරේ ලිපිනිකුත් කරලා තේරුමක් නැහැ. බලාපොරොත්තුනේ පාසල් වල අවසාන වාරේ අවසාන වලට තමයි ලිපිනිකුත් කරන්න. අපි කියනවා මේ සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවන මේ ස්ථාන මාරු ක්‍රියාවලියට අතදාලා තමයි අර්බුදයක් අදාගත්තේ. ඒක නිසා අපි කියනවා මේ මාරු කරන්න කියලා. විධිමත් ලෙස මාරු මණ්ඩලයකින් මාසයක් තිස්සේ නිර්දේශ කරපු මේ සියලුම මාරුවීම් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඇමතිවරයා දන්නේ නැතුව ලේකම්වරයා දන්නේ නැතුව ජනාධිපතිවරයෙක් මේ විදිහට අත්අඩොමතිකව කටයුතු කරනවා නම් මොකටද රටකට ඇමතිවරු මොකටද රටකට අමාත්‍යංශ ඇතම් ජාතික පාසල් වල ඉන්න හෙන්චයිලාට අවශ්‍ය ගුරුවරු විතරක් මාරුට නවත්තලා අනික් අයගේ ඒවා ඔක්කොම අවලං කිරීමට මේ කටයුතු කළා තිබෙනවා ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රමයට එරෙහිව සටන් කරනවා එසේ සටන් කරන තුට දරුවන්ට කිසියම් අගතියක් සිදු වුණොත් මේ රාජකීයන් මේ ධනපතිවන්තයේ ටයිකෝට්කාරයෝ සහ ජනාධිපතිවරයා වගකිය යුතුයි. මෙතර ගුරුවරුන් සිදු කළ මෙම උද්ඝෝෂණයට විරෝධය පල කරමින් දෙමවපයන් පිරිසක් තවත් උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබුණේ කොටුව දුම්බ්‍රියපොල ඉදිරිපිටයි. දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මේ පණිවිඩයක් අපි ගෙනියන්න ඕනේ හැමෝම එකතු වෙන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ මේ අධ්‍යාපනය විනාශ කරන්න නැතුව මේ රටේ අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ග මොට කරලා අනාගතය අඳුරු කරන එක නවත්තන්න අන්නේ අඳුරු කරන එක කරන්න එපා කියන එක අපි කරුණා කරලා ජෝසප් පිස්තාලෙට කියනවා රටවට අපුවත් කිහිපයක් දැන් කෙටියෙන් වැල්ලවාය ඇල්ලවල ඇල්ලේ දියනෑමට ගොස් අතුරුදන් වූ තරුණයන් සියවදනාගේ මල සිරුරු මේ වන විට සොයාගෙන තිබෙනවා. කැස්බෑව පිළියන්දල බොල්ලස්කමුයි යන ප්‍රදේශවල බිත්තර වැඩි මිලට අලෙවි කළ පුද්ගලයන් තිදෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ තුන බැගින් වූ දඩමුදල් නියම කර තිබෙනවා. කැස්බෑව මහිස්ත්‍රාත් අධිකරණයයි එම නියෝගය ලබා දී ඇත්තේ. බිත්තර වැඩිමිලට අලෙවි කළ වැල්ලම්පෙටිය පුද්ගලයෙකුටද අලුත් කඩේ මහිස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද රුපියල් ලක්ෂයක දඩමුදලක් නියම කර තිබෙනවා. මේ අතර බිත්තර සඟවාගෙන සිටි නාරහෙන් පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙළඳ සැලහිමිකරුවෙකු අලුත් කඩේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. සැකකරුට රුපියල් 50000ක දඩයක් නියම කළ බවයි වාර්තා වන්නේ. ජාත්‍යන්තර පාසලක පාපද්දු ක්‍රීඩාවේ යෙදී සිටි සිසුවෙකු හදිසි ඇද වැටී මියගොස් ඇතැයි පින්වත් පොලිසිය පවසනවා. මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ කළුතොර උතුර ආබ්‍රුපාරේ පදිංචිව සිටි මෙවර අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට නියමිත සිසුවෙකු බවයි වාර්තා වන්නේ. විදේශගතව සිටින මහපරිමාණ කුඩු ජාවාරම්කරුවෙකු වන කුඩු සෙල්විගේ පුත්‍රයාගේ ගෝලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ පොලිස් විශේෂකාරය බලකාය වත්තල ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදී. රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය මින් නිමාවට පත්වනවා. අප යළිත් ඔබ හමුවන්නේ හෙට උදෑසන 6ට උදෑසන ප්‍රවෘත්ති සමකෙන්. ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.